Salutant tio ieni, vol di vi e dia cae hudia nocte mi vos montri al vi la plei belan, la plei moiosan, la plei elstaran reteon e la tuta de esperantuio, la tuto de esperantuio, cae citiu reteo apartenas al mi, gi estes evil dia punto Tomo, kai fakte mi pri labodis citio nere dum longe, kai mi, mi volis dum longe presenti gen al vi, debutigi gen, sed mi ne povis, char regi preta, mi devis cacite, kai secrete in la ombro e fari gen, sed nun, mi fin fine povis presenti gen al vi, cia mi, mi tre shatas gen, kai mi pensas ke vi deva shati gen. Do, e nue, anto om mi presentos gen, mi, mi havas unu el diron, kai tio esas ke hiera nocte, mi ne el sendis filmeton, pro tio ke mi drinketis, io meto con kelka emicoi, kai poste de tutte ne attendite che sen intense en dormigis kai tio es la eh, nur en foio en la historio de mia canalo che mi ne fa filmon krom che mi estas malsana se jesus lo nur en foio on che mi ne fa dis tin pro mia propria stutezzo to pardon min pro tio kai nun fekulo mi vos presenti al vi mia nova taion kai poste vi iros al gi kai vi registrijos chune to yenji A noe che al vi può vedere è sta grande rubano en la mezzo la pagio. Um la rubano vera ne ha va sale simple as plena de fecajoi. Um kai follow Um kai due è sta mia schablono tie just simple text as evil dear via dio. Cioè mi devas memorigi given per tio che mi sta via dio, cioè ne. Mi ne vos che vi forget su mia dia zo. Um kai è sta tre chef partoi um in la pagio kai non mi simple vi unu parton paraton la alia. Do, anue, estes la menuo chitie. Do, vi povs idi al hemo, compreneble, ci tiu pagio. Vi povs idi al kineio, kai le comunumo, mia profilo pri, kai en saluti au el saluti, depende de ciu vi estas en salutinta. Am do, anue, mi simple idos al kineio. Do, kio estes la kineio? Gi simple estes grande indexo de cili el miei filmoi. Um, vi povas sereĉi por filmoj laŭ um, simple uzu la sereĉilon. Ĝi similas al ekzemple Jutubo. Um, estas kategorioj ĉi tie. La kategorioj ne estas tiom ampleksaj nuntempe, sed poste estontece. Mi enmetos pli da kategorioj, por ke vi povas pli facile trovu um, filmetojn um, kiun vi deziras spekti. Um, kai nun mi simple vos presenti al vi kiel gi funkcias. Do unue mi serĉos por kunveno, ĉar kunvenoj interesas min, do ekzemple. Ah, bone, do mi trovis kelkajn filmojn pri kunvenoj kun aliaj esperantistoj kaj jutubistoj kaj tiel plu. Do mi simple elektos nun filmon la plej mojosa jutuba kunveno. Do kiam vi iras al tiu filmo, um, vi povas spekti, Na, ne, ĉar ŝajnas ke mia donos so, tute rompigis. Un momenton, um, mi devas ripari gin Do, jen kio ripari vian donoson se gi ne funccias. Do, vi povus spekti la filmon, vi povus disconigi gin, kai vi povus commenti, um, compreneble, kiel en YouTube. Do, gi tre similas al YouTube. Ec esos dilatai filmoi ci do vi povus, exemple, se vi shatas filmoin pri convenoi tiam simple idu al aliae filmoi per i convenoi al aliae aferoi cui esas tre similae. Do, tio esas la cineo. Um, Compreneble mi pli bonigos gin eston tete, amtio esas celcae problemoi, sed mi pensas che balda mi povas purigi ciun problema in della la kineo se vivido smen do la dua kai alia parato esa la comunumo do el comunumo am esa la fluo membro i gruppo i kai forumo kai fakte vi verschaina vidis en la submenu o ke esa la fluo membro i gruppo i kai forumo do ci tiu parato del submenu estas por la tuta retejo. Kaj ĉi tiu parto, um, la dekstra parto, estas por um, nur via parto de la retejo, do pri via profilo. Do enue mi iros al la fluo. Do kio estas la fluo? Ĝi simple estas granda listo de ĉio kio okazas en la retejo nuntempe, aktuale. Um, kial vi povas vidi, kelkaj homoj registriĝis am kai mi dis ion kai verŝajne nun tempe vi simple vidos multe da registriaĝado la faculty al tiu vorto um, kai nun mi iros al membroj kai tio estas listo de ĉiuj membroj am kai verŝajne vi vidas ke ne estas tiu multe da membroj nun tempe sed en la flor estas multe da homoj kiuj registriĝis Um, tio casus pro tio che ili ancora ne activigis sien conto, in do ciam vi creos an conto, e vi fados tion, vi devos gen do controllo vian spameion en via reposto, um, via re en i richesto, um, char verescene estes activiga reposto en la spameio. Do nun, mi iros al grupoi. Do la grupo e simple estas loco um, por crei malgranda in uh, dividita in parto in della reteo do vi exemple mi creis grupo on por Sydney ai esperantisto e kai compreneble um, homo au iu nur anidius al tiu grupo se li desidas si informo in pri um, afero i kiu al Sydney ai esperantisto e ciu ne um, crom se li volas esti in ciu i kiel mi. <laughs> Sed jes, vi povas krei vian propran grupon. Am la tuta retejo jam estas am esperantigita, sed estas ankaŭ kelkaj partoj kie eble mi simple misvidis kaj mi ne tradukis tiun parton. Am sed mi riparos tion estontece. Am kaj kompreneble estas forumo kaj verŝajne vi ĉiuj scias kio estas forumo. Se vi ne scias, iru for, mi ne shatas vin. Am, kai nun mi iras al via parto de la reteo, do estes fluo ci tie, do kio estes la diferenzo entre la du fluoi. Do la fluo, um, ce la mal dextra parto de la pagio, estes pur la tuta reteo, gien havas cion kio acasas um, sed la dextra fluo estas nur via fluo, do gi nur montras tiaen aferoin au interesajoin de viai amicoi, de viai grupoi, al cui vi anigis, um, cae compreneble calca aliae aferoi. Do compreneble estas amicoi, viai grupoi, cae profilo. Do, jen la tuta retejo, estontece mi intensas enmeti donaceon, um, kai eble tiam forigi Patreon, mi ne scias, eble mi pridecidos tion estontece, kai mi enmetos aliaen aferoin, um, mi havas kelkain ideoin, kai vi vidos estontece, sed se vi desiras, registrigi mi metos ligilon la priskribon sube um, simple al clacu gin kai registrigi kai evil de anigi. <laughs> Do jen cio, se vi shatis mian reteion, kai vi volas registrigi, shatu citiun filmeton, disconigu gin, abonu mian canalu, se vi ancora ne abonis, kai mi vidos vin cio in el veronta filmu, kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, kai mi registrigios por vi, nome de vi, cae mi creos fecajoin, cae mi scribos oferoin, cae mi diros malabo, uh, eh, malafablain oferoin, cae mi diros nome de vi. Kai, <laughs> se vi shatis lin havon de mia CANALO, kai vi volas helpi min kreskigi gin eson tetsen, vi povas per nur eta donatso ce mia Patreon pagio. Necesas nur unu dolaro monate por vere helpi min. Do, dankon, kai jen miei subtenantoi.